Switches how you see things Realize something needs change of me and you won't get any older, Do Crack your holder too Heating up inside of me, blood so violently Thanks for trying me Now it's finally time to see How this rivalry becomes a dynasty rapaziada, esse foi aí o prédio dos inscritos, rapaziada. Finalmente terminei, mano. Demorei um pouquinho, demorei é, uma semana aí pra ter o prédio dos inscritos, tá Vou abrir aqui, mano. E rapaziada, ficou bem da hora, mano. Eu vou estar tá fazendo, vou estar tá colocando a galera, o nome da galera. Que nem eu fazia quando. Eita, quando eu fazia o Museu dos Inscritos, tá? Essa parada aqui tá me errando. Bem. É, rapaziada, aqui ó, no segundo andar aqui eu fiz outra coisa, tá ligado? Eu não fiz já ah, diretamente o museu, quer dizer, a tá ligado? Vou colocar o nome aqui, eu fiz um refeitório, tem até um cara entregando comida ali, mano. Um refeitóriozinho, pá, fiz umas coisas da hora, tá ligado? Uma coisa diferenciada, que não é igual aos outros, tá? Não é pra ser igual também. Aqui já começa a, o nome das placas, então já começa aí botar... Já comenta aí pra mim qual tá colocando, tá ligado, rapaziada? Eu, é, por que que eu fiz um maior, rapaziada? Como o, o, canal tá crescendo bastante, é... E vira e mexe eu tenho que ficar aumentando, tá ligado? Quando, quando acaba o andar do museu, vira e mexe eu tenho que ficar aumentando. Aí para não ficar aumentando, já fiz um bagulho grande. E grande, enorme. Ah, mano, dá pra colocar um bagulho aqui, ó. Tá, eu vou tirar essa placa e colocar nenhum bagulho. Seria mais da hora. E aí eu fiz dois andares só, eu não botei mais. é quando acabar essa parte aqui, é, já tem o segundo andar aqui. Terceiro andar, eu ainda nem coloquei água aqui pra... Da hora, tá ligado? Até tá, tá congelado aqui. E aqui eu não botei placa ainda, porque como E lotar aquela primeiro lá, aí depois eu vou colocando conforme a live, tá ligado? Ou conforme a galera vai comentando nos vídeos aí. Esse vídeo, principalmente nesse vídeo aqui, se a galera comentar, já vou estar tá colocando os nomes. Moderadora eu que já vou estar tá colocando, que eu já conheço bastante. Ou não, ou vou botar todo mundo junto assim. Mas assim, ó, começa é, quero estar tá no museu, ou quero, quero estar no museu, algum, algum, tipo. eu vou estar tá colocando o nome de vocês ali. Não. Travado, mano, acho que é por causa da, da negócio. Eu não quero fazer chão aqui, rapaz <coughs> Por causa do... Senão não vai iluminar, tá ligado? Aí ficou bem da hora o museu, rapaziada. O novo mundo aí. É do canal, tá ligado? Aquele mini mundo lá eu acabei perdendo. Porque como eu mudei de versão, tá ligado? Essa versão é bem melhor, teve mais coisas no Minecraft. Tem mais coisas pra construir também. Então eu mudei de versão e aquele mundo foi apagado. Ou seja, perdi tudo que eu tinha naquele mundo. Então vou fazer um novo mundo aí, um mundo maior também. Tem mais coisas, e aqui tem bem menos espaço pra mim fazer coisa, tá ligado? É montar um campo de futebol, campo de basquete, sei lá, casa na área, algo do tipo, tá ligado? Comenta aí, aqui eu, já, já coloquei, ó. Já, já ficar movimentado aqui, mano. Já tem uns e outros aqui também. Antes. Agora já foi embora. É, pra cidade ficar movimentada, né, tá, eu fiz o McDonald's aqui, mano. Ficou da hora, mas eu, eu achei da hora. E é isso aí, rapaziada. Esse foi o, o, prédio dos inscritos aí. Vou até botar o número P. Não, não vou botar o número P, não. Deixa acabar ali. Quando estiver acabando. Prédio. Aí é no finalzinho, no finalzinho do prédio, quando acabar o limite, bota o número P bem gigante assim. É isso aí, rapaziada. Comenta aí o que vocês querem estar tá no museu aí. Tamo junto. Até o próximo vídeo aí. Fui.